<laughs> 这样绕过去，对不对？如果这个树很大的话，我就拿绳子跑一圈。 <laughs> 好，绕过去了之后呢？好，你这样子是一样这条绳子，对不对？好，这边你要先打一个洞。你你你打这个方向跟打这个方向不一样哦。嗯。你往这个方向打的话，你绳子，OK，这个方向是错的。你绳子就要这样穿。如果说你是这个方向打的话，你绳子就这样穿。 嗯，为什么？因为你可以把你手放开之后，这样拉，看看它这条绳子是不是有个环，串在一起好，如果说这个方向呢，刚好松掉，这样子，哎，环不见了，没有环。对，所以你可以用这种方式来测试，因为每个人手势不一样，有的人，有的人手势他就习惯这样转，有的人习惯这样转。对，当你习惯这样转的时候，哎，那你就这样看，哎，环不见了，没关系。 电脑过来，从上面穿，从另外一个方向穿也可以。然后穿完之后呢，变成它变成反方向，变成从上面这样绕过去。加油！你这跟我的手势颠倒，了，怪怪的。好，这样子。真的好。不习惯。对，这不习惯。你用你用标准法就好了。我们学一套就好了，不要学那么多套。 自己都会搞搞一点就是像这样，我说我的习惯打这样打，之后呢，再穿回去嘛。是不是穿进去的形状？对，这个会什么？对，他们说我要方便好拆，我就是这样，就折起来之再穿过去。嗯，做重的 U 的感觉。对，这样穿进去之后。